그 남자는 군대를 가야 된다고 군대를 가야 남자가 되는 거야 어? 우 What? その可愛い顔は <laughs> 可愛いの可愛いじゃない好きの好き大好きだけどロハンイビョンイロハンイビョンイビョンハンイビ이ン헌그냥막던지는구나この間、ローハンの日本と韓国のパスポートが出ました。はい、おめでとうバックスバックスバックスバックス ちパスポートが出たあの瞬間、まあみんながどうすんのどうすんさん。あ、どうすんさん。だから、この子をどうするか。おっぱいアップ運動やめてよ、ここで。どうするかは、今、ちょっと二人で話してみますだ話してみましょう話して 見ましょうじゃあまず20年韓国は二十歳になったら軍隊行きます男は、うん、まず私が先に言ってもいいんですか、うん、はい、韓国の男はやっぱ軍隊行ったら全然違う男になってきます <laughs> まず1個目体がめちゃくちゃやばいもうもう筋肉やばい2すごい精神的に大人くなってきてる3何でもできるもう何があっても何でもできる サバイバル精神そうそうサバイバルもだしもう軍隊なんかも堅実すぎて何でも頑張れ何でもできるもうこの3つだけでも全然もうコメントで軍隊行かないように日本の国籍を取った方がいいですよとかなんかそういうコメントがお結構あったんですよ、はいはいはい、軍隊がまあどれだけしんどいかとか皆さんこう熱弁していただいたんですけど、はい、私的にはね、まあ、 お母さんだし露伴が危なかったりとかな怪我したりとか例えば軍隊のさなんかその尊便人とかにいじめられたりとかしてさなんかね変なことされたりとかそういうのがちょっと心配でちょっとなんか言ってほしくないなみたいな気持ちが <laughs> 大体。 大体私の中では 60%70%ぐらいはあってロハンに고생을시키고싶지않은그런마음은있고でもその残りの 30%40% は근데이건슬라임다요네 ちゃんが言うにはやっぱそういうふうに大人になれるしいい経験あピン가여기안와っていう感じだって言うからもしゆかが私と付き合いましたまだ俺軍隊行かない状況で、ん私が軍隊やったら待ってましか待ってませんそうですね <laughs> ってませんじゃあ待つ何ヶ月待つの正直はいはいはいはい 待つと思ういうか2回あるしそのヒューがあるし、うん、なんか期間があれば私結構待ってるタイプだから私がいても待ってるってことそうですね、ま、まあ待ってあげちゃうって感じどういうこと <laughs> 優しいねそうそう意外とね怖いなんで怖いの旦那だよ <laughs> はいはいじゃあまあそれはいいんだけど私の人生は軍隊行く前と後でガラッと変わりました、はい、軍隊行く前は本当にクズでした フズだよ、うん、なんかフズだよ、うん、なんか生生ゴミでした、うん、今はちょっと生活ゴミバン <laughs> あちょ <laughs> 大丈夫なんか肺から <laughs> 変な音したけど大丈夫だからそういう人間としてちょっとこう完成したって感じ、うん、だよね、まあ20年後はもうこのこの子が判断しますよ この子が判断するけど、うん、でも私とゆかがどうやって露伴に話するか、うん、ゆかの気持ちも分かりますよもちろん私も行ったらなんか心配だし、うん、でも私は行った方がいいなってやっぱり行ってきたから、男にしてすごいいい経験ですよ、もう本当に成功の準備ができます <laughs> だからあのできます 一応伝えておくと20歳というかその決める年齢になった時に露伴がやっぱり自分で判断するっていう教育方法で私たちはやっていくと思いますそれはまあ第一はいすんちゃんはやっぱ行ってほしいし私はちょっと心配だしみたいなのはあるかなでもゆかの気持ちも当たり前だよ韓国人のお母さんたちもそうそうそうそうなんだうちのお母さんは反対だったけどねもう行ってください行ってくださいって言ったらもうでもなんか一回泣ないとって言ってたじゃんそうそれが別珍しい メざ目 <laughs> ああねそうだよねまあ結果としてゆかは行ってほしい行かないでほしい、70%ぐらい行ってほしくないかな <laughs> でもちょっとその30%の中に1年何ヶ月いないんだったら、うんうん、ちょっと旅行っていうかなんか留学みたいなお前が留学 <laughs> しようかなみたいなああねそうだよね今はロアンめっちゃ可愛いじゃん 二十年後ニキビバー出してさ「お母ちゃんうわーうわーおっぱい好き!」とかさ「おっぱい好きおっぱい好き!」って感じだったら気持ち悪いとかやなるよこいつも絶対俺と似てるから、えー、大丈夫皮膚科に行きますから違う違うそういう問題 <laughs> そうやって来てやっぱ軍隊行ってほしいなと思うもうしっかりして、うん、こらって感じでさあなるほどねそうそうそうそう甘ったれんなみたいなそう やっぱ軍隊は行く前はめっちゃくちゃ辛いけど行ってきたらもう人生が見えるお母さんお父さんもすごい大事にできるし、うん、それいいよねロハンチャイビョイロハンチュンソンュンソンこちら、日韓夫婦夫婦 <laughs> の、まあ、意見はこんな感じでした。あの、ロハンがまだ10ヶ月なので、あと20年後のことの <laughs> そうそロハンが早く遊漁とかやってみてほしいね。 <laughs> 遊漁 うちらはこういう意見を持っててちょっと意見がぶつかったりとかするんですけど、ね、まあこんな感じで考えてるみかんかんにち夫婦でしたはいでは、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたありがとうございましたチットファローとチャンネル登録もお願いします次の動画で会いましょう